bila Imam Mahdi lahir, Imam Mahdi akan dilahirkan oleh ibu dan ayah. Biasa. Membesar kanak-kanak apa semua masuk sekolah BPSR contohlah PT3 membesar dia mesti pemuda. Lelaki lahir di Madinah keturunan ibunya mesti daripada susur galur keluarga Rasulullah dan keturunan ayahnya juga mesti susur galur Rasulullah. Wassalamualaikum. Ha, itu yang payah nak reka tu. Dia mesti dibai'ah di Mekah dan dia akan dibai'ah oleh ratusan para ulama yang datang daripada Syam, daripada Iraq dan daripada satu lagi negeri saya tak ingat. Syam, Iraq. Ulama-ulama tuan, ulama-ulama bai'ah dia di hadapan Kaabah di Mekah. Habis dia dibai'ah, dia pun mula menghimpunkan pasukan dia penyokong dia yang membayar dia Nabi sebut apabila kalian mendengar Mahdi ini dibayar maka pergilah kepadanya hadis ini sahih walau habwan ala salji Nabi kata walaupun terpaksa merangkak di dalam salji pergi Nabi kata pergi yang ni salah satu daripada berita gembira untuk umat Nabi Muhammad yang hidup tahun 2019. Apa? Apa dia tuan-tuan? Lelaki dan perempuan mereka masih berpeluang untuk mati syahid fi sabilillah. Ada lagi peperangan ustaz? Ni yang saya nak cerita pada tadi ni. Mereka masih lagi ada ruang saya dan kita semua untuk mati syahid fi sabilillah. Tuan-tuan tahu syahid ini kematiannya tidak dirasa kesakitan mati ataupun dibuang oleh Allah kesakitan mati tak sakit orang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan mati antara kelebihan syuhada saya sebut dua aja rela aja antara kelebihan syuhada bila bila dia meninggal syuhada bila dia mati syahid tak rasa sakit roh dia terus dibawa ke dalam syurga orang yang mati syahid roh mereka akan diletakkan oleh Allah di dalam badan perut di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau Allah Ta'ala masuk roh tu dalam tu burung tu dilepaskan dalam syurga. sampai sekarang ini mereka bebas untuk terbang ke mana saja yang dikendaki oleh roh si sakit tadi dalam syurga. minum tak boleh lagi air syurga, sungai syurga eh, banglo-banglo, istana-istana tu tak boleh masuk lagi bidadari pun tak boleh mengorak lagi baru masuk ronda. Tak puas hati lagi masuk ronda. Syahid sahaja.